ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಎಂಬುವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಕೊಂಡುಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೂ ಒಂದು ಹಸು ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಲ್ ಇವು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡನಾಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇವತ್ತೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಇವನು ಪ್ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಣಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಾಂದೇ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಯುವಕ ಬಂದವರೇ ಬಹುಶಃ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾರೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಯಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಾನೇನಾದರೂ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಾಯಿ ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮುಂದಿಸಿ ಒಂದು ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಸು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಸು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸು ಈ ಒಂದು ಯುವಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾಸಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ